kas yra NFT ir ko verta ši karštinė. Nutariu pasidomėti ir galbūt įsigyti kokį paveiksliuką pati. Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangiai. 2021 m. birželio 10 d. naujienų kanalas CNBC paskelbė sensacingą žinę. Sotheby's aukcione parduotas ypač retas skaitmeninio meno egzempliorius Alien CryptoPunk hashtag 7523, kurį pirkėjas įsigijo už kvapą gniaužiančią 11,8 milijonų dolerių sumą. Pirkėjas – milijardierius Šalomas Mekendis, pagrindinis sporto lažybų bendrovės DraftKings savininkas. Kas mano kritikų nuomonę pateisina tokią kainą? ogi unikalūs ir nepakartojami paties kūrinio bruožai, kaip antai faktas, kad pats kūrinys yra vienas vos iš devinių ateivių kriptopankų, kuriuos iškasi Larva Labs. Be to, pagrindinis kūrinio herojus pasipuošęs unikaliu aksesoru – auskaru. O tokių kriptopankų su auskaru ausyje iš viso pasaulyje yra tik mažiau negu 2500. O kur dar mėgsta kepuraitė? Tokių esama vos 419. Ir medicininė kaukė, kurias dėvi vos 175 kriptopankai NFT paveikslėlių pasaulyje. Entuziastai pasakoja, kad NFT rinka taps dešimtis kartų didesnė už kriptovaliutos rinką. Jau dabar YouTube gausų klipų, kur prekiautojai NFT pasakoja, kiek jiems šioje rinkoje pavyko užsidirbti. Iš šių kalbų susidaro įspūdis, kad tai tikrų tikriausia aukso kasykla, o kur jos dugnas neužčiuopsi. Tad nutariau pati išsiaiškinti, kas iš tiesų vyksta ir gal net įsigyti vieną kitą skaitmeninio turto objektą. Pamėginkime įsigyti NFT. O NFT perkamas taip. Pirma, susikuri skaitmeninės valiutos paskirą. Tada nusiperki eterio tai kriptovaliutos rušis, ir tik tada keliauji į kriptobiržą. Ten vėl susikuri paskirą ir tadam, pirk kas tikris tau jakį. Ką matome patekę į NFT turgų? Pirmasis klientą čia pasitinka Bitranger Brock robotas, kuris bus parduodamas aukcione. Pradinė kaina – doleris. Tačiau jei nori, gali iškart nusipirkti už 11 Greta esantys Alfred Mole ir Golem Grump jau kiek brangesni, o CryptoVest Carnival Celebration dar brangesnis. Aukcione jo pradinė kaina bus 50 dolerių, tačiau nieko nelaukdami galite šį paveikslėlį įsigyti už kiek mažiau. Galima rasti ir gerokai brangesnių egzempliorių. Štai kurmiai po kelišimtus, o vienas net perkopė 1000 dolerių o į Trip Genesis kūrybą be atliekamų kelių tūkstančių dolerių kišenėje geriau nė nesidairyti. Vienas jų nuostabus kūrinys jūsų kriptopiniginę palengvintų net 70 tūkstančių dolerių. Na, o iškiliausių kuriejų darbų kainos prasideda nuo poros milijonų. Negundysiu jūsų išleisti savo paskutinius milijonus ir šių meno šviturių nerodysiu, Tačiau iš NFT meno apžvalgos matyti, kad didesnė kaina visai nereiškia, kad kūrinys meninė prasme sudėtingesnis. Štai kaip šios laidelės kūrimo dieną atrodo keturi brangiausi NFT kūriniai. Tad kas gyvyksta? Kodėl žmonės moka tokius pinigus, o kartais net ypač didelės sumas už atrodytų paprasčiausius paveikslėlius? Juk savo esme jie viso labo JPG paveikslėliai, kokių galima į valias nemokamai rasti internete. Ir net daug gražesnių. Atsakymas lypi unikalume. Yra daug gabių menininkų, gebančių nupiešti kažką panašaus į Van Gogo saulėgražas. Tačiau niekas kitas negali šio paveikslo nupiešti iš naujo pirmą kartą. Todėl originalas ir vertas virš 10 tūkstančių kartų daugiau negu geriausia jo kopija. Tiesą sakant, šį paveikslą dabartinis savininkas pardavinėja už 85 milijonus dolerių. Ar ant drobės nutapytas paveikslas gali būti tiek vertas? Viena vertus, tai viso labo tik paveikslas. Kita vertus, tai gali būti kūrinys nauja linkme pakreipsintis meno ir dizaino raidą ar negrįžtamai pakeisintis mūsų gyvenimo ir darbo erdvę. Panašus pokyčiai vyksta ir šiandien. Tik jau skaitmeninėje erdvėje. Paveikslėlių ten gyvas galas, bet tik unikalūs ir nepakartojami paveikslėliai patraukia meno kolekcininkų dėmesį. Kodėl to negali padaryti eilinis paveikslėlis? Nes kad meno kūrinys taptų brangiu, pirmiausia jis turi būti unikalus, neatkartojamas. Tai ir užtikrina blokų grandinės technologija. Jos pagrindų sukurtas paveikslėlis tampa neatkartojimu, o tai reiškia, kad jis gali tapti meno kolekcijos dalimi. Toliau ir NFT paveikslėliams galioja tie patys dėsniai kaip ir bet kuriam meno kūriniui. Mikroskopinę kainos dalį sudaro kūrinio sukūrimo sąnaudos, o visa kita – reklama ir propaganda. Pavyzdžiui, mažai kas žino, kaip išgarsėjo Mona Liza. Pasirodo, 1911 metais šis paveikslas iš Luvro buvo pavoktas, o priežastis, kodėl vagis pasirinko būtent Mona Liza, buvo banali. Kiti paveikslai paprasčiausiai buvo per dideli ir netilpo vagišiaus užantie. Tai prisipažino jis pats. Taip iki tol menkai žinomas paveikslas tapo visame pasaulyje garsių meno kūriniu ir buvo pripažintas vienu žinomiausių visų laikų šedevrų. Dar kartą įsižiūrėkime į mūsų ateivį kriptopanką. Jei neskandalingasis milijoninis sandoris, tikrai niekada nebūtume atkreipę dėmesį į šį paveikslėlį. Jis taip ir liktų primityviu, aštuonbičio meno stiliumi sukurtų darbu tačiau gavęs įspūdingos reklamos ir išgarsėjęs visame pasaulyje jis jau niekada nebeatsidurs toje pačioje lygoje su tiesiog šiaip į internetą įkeltais panašiais paveikslėliais. Tad kuogi baigėsi mano sandoris? Ką įsigijau ir ką su tuo dariau? Tiesą sakant, nuo pirkinių susilaikiau nes vien sudaryti NFT sandorį kainuoja apie 150 dolerių. Be to, manau kad kriptomeną pirkti verta tik jeigu esi nusiteikęs dėti nemenkas pastangas savo pirkinio vertį auginti. Ir gerai išmanai, kaip veikia ir kaip reguliuojama kriptorinka. Aš pati nei vieno, nei kito kol kas neišmanau. Tuo Lietuvoje be ne vienintelė iš ties profesionaliai užsima Leuben grupė ir jų fondas Leuben Art Foundation. Man smagu, kad savo tekstus jie patikė versti ir man. Tai bent techniškai galiu prisidėti prie NFT revoliucijos Lietuvoje. Šį kartą tiek, kitoje laidelėje apie kalbą kaip bendruomenės klyjus. Žiūrėkite, pamėkite, bandykite ir jums būtinai pavyks. Iki.